不禁笑着，竟相起，却仍无可避免。而长夜的天依旧那么暖，风吹起了从前。如今走过这世间，万般留恋，翻过岁月不同侧脸，措不及防闯入你的笑颜。我曾三自把与世界之。 沉溺于其中，梦话不得真假，不做挣扎，不惧笑话。我曾将青春翻涌成她，也曾指尖弹出盛夏，心之所动，且就随缘去。 Hello，大家好，我是王二娘，心怡，同舟共济，青春协进，新力量，健康助学行动，戴口罩，勤洗手，打喷嚏，咽口鼻，多锻炼，勤换衣，养成良好的个人卫生习惯，美好的明天由我们共同守护。